asunto kubo pita je bolo kubanye. Nta importa tela no kumbanye. Malagami ninga sequer no. Banhar podem pertar, se bocoi soborno na baboca da liber. Tela. O povo sabe que defeita que bobo lestia. Foi de dia, mas bisabo que vou pôr coisa mana criativo aqui. Ainda me deu fim, aí me placa. Pero tá postando por te curar, não tá pra ordine, inspector, sì. Esempio, tu prebe. é o lo guardo de mi rapport. Anto, inspector, mi tin dois testigos, Well, busca um bom advogado, um avogado, un copotin cusco peope placa mi tabisabo. No, senhor. Ai, nós estamos com um advogado e tem de lei, não? É caso da fácil, toch? única maneira que pecos não ia galera de bem mesa. Ah, essa é da chantagem. Anto é da castigava para lei. <laughs> Eh? A quem vou detenir? Então, inspector, eu vou detenir, mas não tem mais nada detenido, Ah, é? Tá basta com isso, não chora, não me sabe. Mira aqui, inspector, a mim seguro não assim nada para o do detenido. O único que eu amo é a cidade de defender um pobre pintor que não o ordo pagar para sucesso. Ai não, ai não, Самолета памime смота. Мабу, ну та quaresma, та quaresma passa acaba, eh? E sicquino, e già bel bopo, vai. Vai no, vai no. Ay, Loloy, a la fin, por favor, boh, ¿dónde está? vergüenza, dignidade ni moral? A mí me dice así, ¿no? A mí me dice así, ¿no? Abo, abo, abo com a perda de dignidade, decência, moral, respeito, cos prende o mês por mim. Ah, me sabe? O que que é assim? Não está maneira de pagar se como dama. Aí, volanta, então, sua palavra foi inteira, ela se piou. un ¿no? No está importante con estudiarte llega cerca a mí. Importante está con gente que estudiarte. Entonces, ¿qué está haciendo. well, no cana juzga ni wende. Ey, tiende no a vende en curpa no vira millonario. Tinta sconde tai cortina vende nan curpa sale y poi ama otro ende vende doi curpa. Awel la gami un cos. no kana usga nyuende es nan uta kana mostra de riba hende nyo mio na wak nan kaya bom paso mi temi saba trove no presenta oportunidad nan meskos op pio kudibo de nan kaminda anto e ore nos lo wak ta kon nan lo handle depuis. Ces zapatos service voor tot Bristiento. Wel, Amit, dan voor Nancy, we zitten slaaf niet tenminste. Amit, tio? Barbaridad, no? Mira aquí, inspector, basta con hipocresía. Dios te permite que pasa, no? O tiene una bofeta. Y de caso aquí, bofeta, me guardo con una prueba. Eh? Aquí, no? También era se votó tú, mano. Tú, aquí, Un pita, che bolo, por Dios Mas, bem, பாப்பியதி não tem que போஸ் நன்றிங்கு புரவா está ஒப்பிக்க bisa a non da baglie ma sa fiore o momento presenta del calci in maniera dama bonita a ele la sa quanto tem na oloce de cala che é e dama bonita maneira maniera luce ferbo amo digo Deus, não. e eu, e non ta tá pecca posso botar tu ne turcos Dios di cunè botar liber passi lo che bocche cunè però soro sigi non mate Y el malvado tortura Iov. no donde clase de enfermedad, hasta mató su Yunan. Job su casa a perder esperanza, esperança, pensando Job que Dios no debe existir. Pero Job si atende fe, y a recompensa a tabatacalaña tres via, porque estaba tem bem cerca de Deus. Si, olha. Que bonita pintura, ¿no? de pintura aquí. ¿De pintura, papá? ¿Vas que poseen? ¿De verdad no tienes sino tanto interés? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo pido lo que me quede, para acá. ¿Lo, ¿Lo que me qué? Sí. <laughs> Vou te pensando hobby, ¿no? Pero corre cual que te trata asunto de negocio, ¿no? ¿Mm? Sí, pide lo que me quede, y te pagamos. millones? ¿Dos millones? Pide dos millones, no tiembla. tembla. Dois milhões. Dois milhões hum. Ok. Hum, por porque me escrevi um cheque ou porque me passa um som riba para conta bancária? Conta? Tem que dar conta. Isso. Não tem conta no banco? Me sabe, daqui era com não. está percebo que não tinha quantidade de placa para pagar, para assinar? Tá parece, mas é coisa que me tá sonhando. I'm trying, but when I'm trying to you, what the bom bolam tá? Mano, tens atenção. Uhum. E o Sheik 34 poços de petróleo. A blef? Ah, uma Ah, senhor, que você não conta com o Sheik, de Ah, Antônio, eu vou te contar. Sim, uh, durante o comi, Tata estava dando a console, Antônio estava também de moedas com o Ruby Render. Você Anto, um, yeah, mi tata me será regressar ao país, como que era com sua tata a falecer e sua tata a lá com riqueza mais grande mesmo. Só tem como é? Um, na idade de ela manda buscar. E me será vai. Tá pensando mesmo, ainda me dá papel, bom papelmento. Você não como é? Uh, tá obra mágico, não? Hm? uma Obra mágico, uh, de 2 milhões, não? Clube da Riba mesmo. Pone 3 milhões de riba, e me está 5 milhões de florins. Sim. E agora estamos a pedir preço para você, né? Ei, muito bom, para Ei, tá Kiko. Ei, ei, tá Kiko. Ei, vamos morrer. Ei, esta coisa. Ei, lanta. Vamos morrer, ué. Não lanta, só lanta, não lanta, não. Ei, anda, sua. Como, como que... Ei! Ei, suplê, suplê, suplê, o que tá lanta, não cuidado. Ei! Elektring in mag een perfecte niveau. Pô, não te meu nome. Escreve te meu nome. Maria Silviana eu conheci como dama bonita. Mata devo mata devo ué, malora, sem vergonha. Ai, bota bibu Por que você morreu, abu? Bibo, bibo, bota dentro de ortami, não? Você não. É Porque uma obra mágica de uma coisa. Me que bem para criar uma imagem assim na perfeito de dia. Ah, ah. Que triste tá que não apagar me pé. Você está entendendo de novo? E essa casa que eu falei, uma bonita, bota com a guarda. Ah, guarda, um. Novamente passar. Reforçando, olha parar. Ora você, o ele tem que ser. tá está começando a cris. Cris, cris. Que menta verdade, tanto. De Kiko. O inspector é de uma placa seca acabou pela Gabo Libra. Deixou? É abre, mano, toma sem. Ah, que ah, ah, A mí jamás. ¿Dónde se hizo vos, viste vos? Jamás. pagava 5 milhões, de verdade, para eh, obra mágica. Seguro, seguro. E me pagava 5 milhões florim. Uhum. E me trabalho com a pintura. E também me trabalho com... E da mita. Uhum. Bosan turta baba quando suerte, suerte, não? Não me conta, um cosco, a posami, desse maribe, e ora me tá canando, tá bem tra. Compara fal que tá para parar, e bawaia de corriente, e tá para flay, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, largo bai, e não para compreender a mensagem que quer trazer para mim. E vida, a mostrar-me quanto está que de mensagem suerte não para apresentar na cada um de nós. Tive mundo que de é diferente maneira. A mãe é um bonita. Sinto não de uma quando direção a um ende, sinto não de horta, mata ou suja dignidade. Pintore, vamos ser um caçador? Não, não. A ver, você aqui com um pintor, pintame. Pintame não, porque não quer que tá bom, mas de suerte. Dá uma bonita apresentar aqui para vou pintar. de una rosela en un paquete de debe y de una oferta millonario. Para sin vergüenza la lagamos con su pintura para un BNP para así ah, vos millonario. A ver, pintor, pintame, pintame, ¿no? Me suerte, digo, es brota arriba a mí. Pintame para mi pintura en Ayabona, maniático, ¿no? mi también ave millonario. Pintame, pintor, pintame. Pintame, pintor. Pintame, pintame, pintor. Pintame, pintor. Ey, pintor. el pintor. Pitor, wak, waak. Waak, Pitor. Pitor, Pinto Intervitame. Intervitame. Tele, tele, la posano, come bota lidja, che pinna nai. Aia, den, aia, fomi, ta dunna, bo jes minelli, io bo stai canse, andiamo. Ma mira, che mi che merda, mira, che atta, ma come ho pinta, Pitor? Pintami! Pintami, Pitor, waak, waak, waak, waak. Pintami, Pitor, Pitor, Pitor, Pitor, Pitor, waak, waak, waak, Pitor, pintami. Mi deve regalare consigli. No, pintami. Pintami, Pitor. Pintami, Pitor. maina pintar am pintor mi pintor mi kim pintor pintor wa wa mi kim ba kuash pintor wa wa no pintor pintar mi pintor ata mi ma kim ba pon le papel pintar mi pintor kuash mi pintor kuash mi no ai si pintor kuash mi kim ma nan di bu mira ki inspector mi pintor yo ende corrupto si ke ami corrupto amas mm -hmm.